بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم yana bir marta rozilik haqida suhbat qilamiz alloh taoloning taqsimiga rozi bo'l eng boy odam bo'lasan banda Robbisi unga nimani taqsim qilgan bo'lsa, shunga rozi bo'lishiga shart, lozim, vojib. Demak, kim inson Alloh taqdir qilgan narsaga norozi bo'lar ekan, u Allohning buyrug'ini bajarmayapti. Alloh taolay aytadi: "Fakhuz ma ataytuka wa kun minash shakirin." Men sizga ato etgan narsamni oling va shukr qiluvchilardan bo'ling. Nimani taqsim qilgan bo'lsam, qaysi yurtda yashashing, qancha davlating bo'lishi bo'ying ranging senga nimani taqsim qilgan bo'lsam buni olda rozi bo'l deb alloh taolo buyuryapti demak inson norozi bo'lishligi bilan o'zi gunohkor bo'ladi endi gunohni qilib turib inson qanday bir saodat yashashligi mumkin alloh taolo aytadi qarang alloh taolo bizga nima buyruqni buyurgan bo'lsa shuni qilishligimiz siz bilan bizga shart farz qilmasak gunohkor bo'lamiz Alloh qil degan ishni rozi bo'lishi bilan albatta jazosi bor dunyoda o'zida Alloh aytadi kim mening eslatmamdan yuz o'girsa bas u uchun tanglik baxtsiz hayoti bor meni esla meni ko'rsatmam bilan yasha aks holda baxtsiz bo'lasan deyapti ollohni buyruqlariga isyon qilib banda Allohning buyrug'ini bajarmasa, Allohdan albatta jazo bo'ladi. Zakot ber dedi Alloh taolo. Zakot bersang, moling poklanadi, rivoj topib uni o'sadi hamda Allohning himoyasida bo'ladi. Aks holda shu narsa bo'lmaydi. Boshqa oyatda Alloh taolo fazkuruni azkurukum washkuruli va la takfurun. Meni zikr qilinglar dedi. Menga shukr keltiringlar dedi. Agar zikr qilmasa, shukr keltirmasa, bu insonning qalbi o'ladi. Mana bir qancha holatlarni ko'rdik. Alloh buyrug'iga xilof ish qilsak, Alloh buyurganni teskarini qilsak, albatta jazo bor. Endi Alloh taolo rozi bo'l dedi. Agar rozi bo'lmasak nima bo'ladi? Salaf solihinlarning hayotiga bir murojaat qiladigan bo'lsak, va e, e, albatta musulmon odamga ibrat namuna qilib ana shu kishilar ko'rsatilinadi, birodarlar. Bu hozirgi zamondagi hech qaysi odam ibrat bo'la olmaydi siz bilan bizga. Ularda go'zal imoratlari bo'lmagan hashamatdor qimmatbaho kiyimlari bo'lmagan qul xizmatkorlari katta boyliklari bo'lmagan lekin shunga qaramasdan ular hayotda chiroyli iz qoldirishdi nima uchun chunki ular Alloh bergan narsaga taqsimga rozi edi ular ularga Alloh bergan ozgina ne'matni Alloh rozi bo'ladigan yo'lga burishdi Alloh rozi bo'ladigan yo'lga yo'naltirishdi, hayotda qaytarib aytamiz chiroyli iz qoldirishdi. Alloh taolo ular ularga berilgan ne'matga rozi bo'lganligi uchun, qanoat qilganligi uchun ularni hayotiga, umriga, qilgan ishlariga barakot berdi. Mana qaraylik-da, shu barakot xususida ulgumayapmiz hech narsaga. Pulimiz ham yetmayapti, vaqtimiz ham yetmayapti, um-, umuman hech narsaga um-, yetmayapti. Nimaga desa, biz norozi bo'lib qolmayapmizmi qolmayapmizmikin Alloh bizga taqsim qilgan narsalarga? bari musibat shunda inson Alloh taqsimiga norozi bo'lar ekan farqi yo'q u faqir farqi yo'q dunyosi chaqasi qancha u faqir 100 ming yo'q edi 100 ming bo'ldi endi 200 ming kerak 1 million bo'ldi endi million kerak inson rozi bo'lsa o'sha kundan boy oladi. biz ham ehtimol roziman Alloh bergan kuniga deyotgandirmiz lekin mana shu gapimiz siz bilan bizni hayotimizni saodatli qilyaptimi Ehtimol tilimiz bilan aytib qoyapmiz ichimizda boshqa narsa turgandir. Biz roziman degan gapimiz rostligini tekshirmoqchi bo'lsak o'zimiz, hayotda nima ish qilyapmiz, shunga qaraylik. Kimlarga o'xshashga harakat qilyapmiz, kimlarga iqtido qilyapmiz, shunga e'tibor beraylik. Kimlardan o'rganyapmiz yashashni? G'arblik bir kishi aytgandek, o'sha g'arb ahlini. Ularning hayoti deydi g'arbliklarda. o'zlariga keraksiz bo'lgan narsalarni ortidan quvishga aylanib qoldi hayotini mazmuni. Bugun mononarsani reklama qilsa shunga yetish kerak. Bir pul to'playdi, shuni oladi. Mononarsani chiroyli dedi, hamma olyapti desa, maqsadi o'zi asli kerak emas edi unga u narsa. Ularning hayotini mazmuni o'zlariga keraksiz bo'lgan narsalarda quvishlikdan iborat bo'lib qoldi. Bu solih kishilarning muqobilida yana bir toifa insonlar yashadi o'shalar zamonida ular ularda hashamatli binolari ham bo'ldi moli davlatlari ham bo'ldi ko'p xizmatkorlari bo'ldi ne'mat inomlar ziyoda bo'ldi lekin ularni bu ne'matlari ko'p bo'lishligi ularni baxtli bo'lishiga emas aksincha baxtsiz yashashligiga sabab bo'ldi narigilar faqir rozi saodatli yashadi bular hamma yo'g'i bor norozi bular baxtsiz yashadi Chunki bunaqa odamlar Alloh bergan bu ne'matlarni Allohning imtihoni, sinovi deb qaramadi. Balki mana shu berilgan narsani maqsad qilib olishdi ular. Ular to'g'ri yo'ldan fitratdan chekka chiqib ketishdi. Mana shu ikki toifani hayotiga qarab turib xulosa qilsa bo'ladiki, demak, bir bandani dunyoda saodatli hayot kechirishligi, moli dunyo, bola chaqa, mansab amal bog'lamas ekan. insonni o'zi qalbi Alloh bergan kunga rozi rozi emasligiga bog'liq ekan rozi bo'ling boy bo'lasiz rozi bo'ling saodatli hayot kechirasiz rozi bo'ling agar moshinangiz kichkinaroq bo'lsa velosipedda yurgan odam bor velosipedda yurgan bo'lsangiz qarang piyoda yurgan odam bor a piyoda yurgan bo'lsangiz qarang aravada yurgan odam bor aravada yurgan bo'lsangiz yotgan odam bor birodarlar shuning uchun olloh siz bilan bizga taqsim qilgan narsaga rozi bo'lishlikka o'rgansak, odatlansak, biz eng saodatli odamlarmiz. Saodat qayerda bo'ladi o'zi? Baxt qayerda bo'ladi? Tashqarida bo'ladimi? Matohda bo'ladimi? Uyni kattaligi, hashamatdorligida bo'ladimi? Sayyorani bir hashamatligida bo'ladimi? Baxt akalar qalbda bo'ladi. Inson o'zini baxtli qilish qilmasligi o'zini ixtiyorida. Boya aytayotgandek norozi bo'lsa hech qachon saodatli bo'lmaydi. Inson rozi bo'lsin. haynakim e, har bitta odam hayoti saodatli bo'lishi uchun atrofidagilarni ham unga bo'lgan muomalasi yaxshi bo'lish kerak hamma hurmat qilish kerak hamma uni holidan xabar olish kerak bir nima deydi muomala zo'r bo'lish kerak musibat nimada hammamiz diqqat qilinglar hammamiz tashqaridagilar avval tuzalsin keyin men ularga yaxshi muomala qilaman tashqari olsa keyin men olaman deymiz o'zi teskari asli ular qilib qo'yibdi menga men ularni havolaganman ha stroka qildim bir marta kelib qo'ygani yo'q ha bansada yotdim bir marta havolab qo'ygani yo'q men yana qilib bo'ldi men boraman ekan men orqasidan avval menga yaxshilik qilishsin keyin yaxshilik qilaman meni holimdan xabar olsin men xabar olaman meni kechirsin keyin men ham kechiraman tushunarlimi tashqari tuzalsa ine meni ishim oladi deb kutamiz bu noto'g'ri Alloh taolo aytadi: "Astagfiru billah, innalloha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Insonlar, qavmlar ma qavmin ana shu qavmning ichidagi narsani, ya'ni insonlar o'zini ichidagi narsasini, qalbini tuzatmagunicha atrofni Alloh tuzatmaydi deydi. Siz kechirib qo'ying, siz borib qo'ying siz xabar olib qo'ying siz olib qilib qo'ying narigi odam tuzar u ham xuddi sizdaqa kutib turibdida u menga yaxshilik qilsa keyin yaxshilik qilaman deydi birinchi qadamda o'zi bosaylik banda Allohning taqsimiga rozi bo'lsin eng boy banda bo'ladi endi misolga o'tadigan bo'lsak rozi bo'lish bo'lmaslikka onamizni qornida bir yuz yigirma bir kunga to'lgan kunimiz rizqimiz taqdir qilingan endi koyincha shu rizqni lampochka deylik. kimgadir peshanasiga 75 vattli lampochka deb yozgan kimgadir 200 lik deb yozgan kimgadir 500 lik kimgadir 1000 lik lekin hech kim lampochkasi nechiligini bilmaydi bunday qarasa oyda bitta odamda lampochkasi baland yonyapti 1000 lik ekan bu o'sha lampochka saygan rizqiga yuborib so'radi lampochkasini o'sha qilgan tijoratni qilib ko'radi sayib ko'radi balat yonmayapti e, bu bilmayapti yetmish beshligini manada bittasi 500 yuzlik lampochka bilan yana yoriq tursa olib borib u qilgan tijorat qilib ko'ryapti o'sha razad esa qilib ko'ryapti yana bo'lmayapti birodar 75 sen ekan chunki Alloh yozgan buni bu o'zgarmaydi bu shuning uchun Biz nechi lampochka yozganligini bilmaymiz biz. Peshanamizga nima yozganini bilmaymiz. Lekin barakotli bo'lishi uchun sabab bo'ladigan ishni qilaveramiz. Lekin rozi bo'lamiz turgan holimizga. Endi rozi bo'lasizmi, bo'lmaysizmi baribir taqdir qilingan bu narsa. Endi siz faqat dars aytganda tanlayotganingizda lampochkangizni vilkasini oling. Shunday bir vilkani tanlangki, напряжение balandroq bo'lsin. Shu 75 maksimum bersin yorug'i. Напряжение past bo'lsa lampochka qizarib turaveradi. endi o'sha напряжение nima o'sha barakot qaysi razvedkaga siz tiniqroq yonyapti u barakot nima edi ibodat sizga to'sqinlik qilmasligi tijoratni qanaqasini qilish halolini qilish shunday bir tijorat bilan shug'ullanishlik kerakki ibodatdan to'smasin diningizni amallarni bajarishlikdan to'sqinlik qilmasin haromga buyurmasin eng rozi bo'ling yetmish beshga agar qachondir ming bo'lishini taqdir qilgan bo'lsa bo'lar endi bu kimni ixtiyoridagi narsa edi bu narsa nima haqida gaplashyapmiz qanaqa rozilik Allohning taqsimiga rozi bo'lishlik seniki albatta ming bo'lishligi shart emas ming bo'lgan odamni alloh taolo qiyomat kuni mingga yarasha so'raydi senga 75 lik beribdimi demak senga shu narsa yaxshi ekan chunki sen ko'tara olmasliging mumkin u minglikni banda o'ziga nima foyda nima zararligini bilmaydi robbisi biladi robbisini musulmon bandaga bergan taqsimi musulmon o'ziga o'zi qilayotgan taqsimdan ko'ra yaxshiroq shuning uchun rozi bo'laver saodat kimnidir lampochkasi uyib qolgan ekanlar kimdir ko'chaga chiqa olmaydi umuman kimdir ko'zi ko'rmaydi kimdir oyog'i ishlamaydi kimdir olmaydi. umuman lampochkasi kuyib qolgan u nima qiladi inson o'zidan quyi odamlarga qaraydigan bo'lsa albatta hayotidan saodatli bo'ladi lekin teskari biz faqat tevaga qaraymiz tevaga qaraymiz shuning uchun inson saodatli yashashni xohlasa o'zini turmush sharoitiga oilasiga daromadiga shakliga rozi bo'lsin haligi plastik xirurgiya degan narsa chiqib qolgan o'sha plastik xirurglardan bittasi aytyaptiki plastik xirurgni stoliga yotgan odam deyapti xuddi tog'dan yumalatib yuborgan deydi qorga o'xshaydi deydi bugun burnini tuzatadi chunki burnini figurasiga rozi emas edi burnini tekizlatdi kuni bunday qaraydida shu qoshini tagichcha bir yog'i bor uni oldiradi xullas shunday ish ekanki bu o'sha shakliga norozi bo'lib o'zini o'zgartirayotganlar bir boshlab olgandan keyin olmas ekan o'zini va oxiriga borganda o'zini kimligini ham esdan chiqarib qo'yishadi shuning uchun rozi bo'laylik qilayotgan mehnatimizga modomiki qonimiz to'yyaptimi tinchmizmi sog'mizmi bemalol yotib turyapmizmi rozi bo'laylik birodarlar kechqurun chiqib turib derazalarni ochimda xulosa olinglarda jimlik ha derazangizni ochimda chiqib turingda xotirjam yotyapsiz ertaman tursiz nonushtangizga bir tishlam non bor joningiz omon bolangiz maktabga kelsa xotirjam o'tiribsiz qaytib kelishi aniq hech narsadan xavotiringiz yo'q rozi bo'laylik rozi bo'lib biz saodatdamiz birodarlar kufron ne'mat qilib qo'ymaylik o'zini zamonasini buyuk olimi bo'lgan Ato ibn Abi jingala chach, qora bunni puchuq ozod qilingan qul bo'lgan. Lekin bu narsa u kishini tobiinlarning sayyidi bo'lishidan to'smadi. Dunyosi yo'q edi. Rozi edi, borini Alloh yo'lida sarf qildi, Alloh u kishini aziz qildi. Ahnaf ibn Qays barcha arablarning halim kishisi edi. Jismi og'riq, beli va oyog'i bukilgan qiyshiq, zaif qomatli kishi edi. Lekin u kishilarni puli bo'lmagan shaklida quvvati bo'lmagan lekin rozi bo'lgan hayotidan amosh muhaddis olim ko'zi xira bo'lgan yirtiq to'n kiyib yurgan ozod qilingan qul bo'lgan faqirona hayot kechirgan qarang ular nimasi bilan saodatli yashadi Alloh bergan taqsimga ular rozi edi biz ham rozimizmi Insonning qiymati nima bilan belgilanadi odamlar dunyoyim ko'p bo'lsa mansabim katta bo'lsa odamlar meni hurmat qiladi deydi shuni orqasidan qul bo'lib o'lib ketadi ana shu dunyosi mansabi qo'ldan olib qo'yilganda shu hurmat ketib qoladi chunki seni dunyo uchun hurmat qilyapti odamlar mansab uchun hurmat qilyapti mana ketuvdi endi seni hech kim to'xtatmayapti mana shu seni puling ketuvdi pulingni hayiq ekanda senda ustingga jur'at qilyapti endi insonni insonni nimasi bilan qadrlanadi taqvosi bilan ilmi bilan zehni bilan solih amali bilan hamda xalqiga keltirgan foydasi bilan modam bir paytlar bunday ishlar qilgan deydida keyin ham eslab yurishadi inson qanchalik robbisini taqsimiga rozi bo'lsa shunchalik qalbi salomat bo'ladi qalb hasad gina kuduratdan omon bo'ladi rozimi nariga odam baland uy solsa xafa bo'lib ketmaydi narigi yomon ko'rgan odamni bir narsasi ko'tarilib ketgan bo'lsa xafa bo'lib ketmaydi alloh rizqi yozibdilar deb qo'yadi Allohni Rob deb, islomni din deb, Muhammad alayhisolamni payg'ambar deb rozi bo'lgan bo'lsa, u odam haqiqatan iymonni nimaligini totib ko'ribdi. Kimni qalbi rozi bo'lsa, Alloh bu kishini qalbini boylikka, qanoatga to'ldiradi, xotirjamlikka to'ldiradi. Kimni qalbi roziligidan xoli bo'ladigan bo'lsa, yuqoridagi narsalardan teskarisiga aylanib qoladi. Alloh taolosi bilan bizni hammamizni o'zi qilgan taqsimiga rozi bandalardan qilgan bo'lsin. Birodarlar, ana shu taqdir qilingan narsaga rozi bo'lishlik yoki rozi bo'lmaslik siz bilan bizni saodatli hayot kechirishimiz yoki kechirmasligimizni belgilaydi. Alloh taolo o'zi rozi bo'lgan bandalardan qilgan bo'lsin. Aqulu qawli hada va va Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.